Hey brother and sister, saya semuanya. Amin. Kali ini saya akan sharing dan berbagi informasi bagaimana cara membuka triple crank dengan menggunakan kunci L. Ini dia. Ini adalah kunci L nomor 8. Kita tinggal masukkan saja dan putar ke arah kiri. Nah, seperti ini ditekan ke arah kiri. Kalau misalkan brother dan sister uh, sakit ya megangnya itu bisa gunakan plat ataupun pakai uh, apa ya lapisan entah itu handuk ataupun apalah yang penting nggak sakit tangannya seperti ini oke tinggal putar aja ke kiri layaknya baut ataupun mur-mur pada halayak umumnya ke kiri membukanya oke setelah dibuka seperti ini ini masih susah ya karena kita harus menggunakan alat seperti ini yaitu uh, tracker crank octaling ya ataupun tracker ini juga bisa digunakan untuk tracker crank yang uh, apa sih uh, kotak gitu ya crank kotak nah seperti ini bentuk kunci trackernya jadi ada uh, dua buah apa ya plat besi gini ya nah di apa sih nah nanti ini dimasukin itu yang baut yang hitamnya ataupun mur yang hitamnya itu itu akan nyangkut di uh, eh, arm cranknya sedangkan nah bisa diperhatikan ketika diputar yang warna silvernya itu baut yang warna silver itu akan muncul tonjolannya seperti itu itu akan mendorong si armnya itu sendiri sehingga akan keluar dengan mudah seperti ini nah oke kita sudah dipasang uh, ke armnya sekarang kita akan menggunakan kunci apa ya ini kunci Inggris ya Nah ini cara membukanya kan biasanya ke kiri ya. Kalau ini kebalikannya. Kalau ke kiri itu nggak bakalan bisa membuka. Nah kalau ini ke kanan ataupun ke depan ya dari arah ataupun dari samping uh, apa kanan. Jadi memutarnya itu ke kanan. Nah seperti ini. Jadi ini yang membedakan. Sehingga ini akan mendorong si armnya itu dari batangan eh, bebek kotaknya itu seperti itu bro sis oke okay. uh, eh, setelah uh, kita buka ini akan mudah sekali ya akan mudah di, apa dicabutnya seperti ini tidak perlu kuat-kuat ya cukup tarik nah mudah sekali nah itu itulah fungsi tracker uh, apa yang barusan saya review selanjutnya kita juga membutuhkan kunci uh, button bracket cartridge ataupun BB kotak ya seperti ini tampilannya sebenarnya ini uh, kita juga bisa beli yang sepaket ya banyak ya berhubung saya hanya membutuhkannya ini saja jadi saya beli satu oke ini cara penggunaannya pun bisa lihat seperti ini usahakan uh, pakai apa ya di pasang dulu nah ini seperti ini ini untuk membukanya dulu apa membukanya itu ke arah kanan ya menggunakan kunci pas nomor 24 ataupun bisa juga pakai kunci Inggris ya, yang tadi ya bisa juga nah seperti ini ke arah kanan ya ingat ini berbeda jadi biasanya kan membuka mur ataupun bor itu ke kiri tapi untuk bagian bottom bracket ini kita ke kanan membukanya ataupun searah jarum jam dan jangan lupa juga ketika memasang ini harus dipasang baut tambahan nah ini nih ini baut tambahannya biar ada tenaga ketika kita membuka bottom bracket biar nggak meleset sih intinya sehingga tidak merusak rumah e, eh, bebeknya nah ini baut tambahannya nih yang pakai ring merah seperti itu persis setelah dirasa sudah mudah nah sudah mau kita buka usahakan putar sendiri pakai tangan artinya maksudnya nggak pakai kunci ya biar tidak selek ke premnya karena ketika premnya yang selek itu sudah selesai ya artinya kita akan mendapatkan PR yang besar harus ke tukang bubut quarter nah seperti ini setelah itu kita bersihkan dulu bagian premnya ini karena ini banyak kotoran-kotoran mungkin itu sudah ya ya mudah-mudahan ini bermanfaat jika tutorial ini membantu silahkan subscribe ya brother and sister selamat nyerbi sepeda kesayangan see you next time